Eine Frau und ein Mann, so fängt das Geschichtchen an. Eine Kuh und ein Kalb, jetzt ist das Geschichtchen halb. Ein Geiss und ein Gitzeli, jetzt geht es noch ein bisschen. Eine Katze und eine Maus, jetzt ist das Geschichtchen aus.